Watch! Возврата ее в штаб-квартире не было. Видимо, у нее есть причины скрываться. Эй! Э, э, а, это ты. Я уж думал, я труп. Насколько я вижу, вы еще живы. Не вашими заботами. Что вы здесь делаете? А куда мне деваться? Лифты не работают, кругом солдаты. Вы бы это, нашли пост охраны и отключили блокировку. Надеюсь, на этот раз. slow. 不用 Так, насчет Феттона кое-что прояснилось. Оказывается, он появился на свет в рамках программы «Источник». Там он и был вторым прототипом. Первый оказался неудачным, а третьего не было вообще. Проект закрыли. Прикрывайте! Назад! Не могу пошевелиться! Отряд убрать! Sayonara, é Coron. Чудесно! Снова ты! Видишь кнопочку? Угадай, что она делает. Ой, я... причиной его закрытия была некая синхронизация. Что это такое, тут не сказано, но, похоже, были жертвы. Химическая тревога.